Je me présente Jean-Pierre Petit, euh, ancien directeur de recherche au CNRS, euh, physicien des plasmas. Les mois ont passé, les décisions ont été prises, euh, le budget d'ITER est passé de 5 à 15 milliards d'euros, des travaux ont déjà commencé à Cadarache, etc., etc. Et puis maintenant, le public se pose des questions. Quoi. Euh, on, est en pleine situation de crise. Euh, il y a une décision de l'autorité de sûreté nucléaire qui est passée en disant OK, on peut y aller. Quoi. Et puis finalement, le public se pose des questions en disant qu'est-ce que c'est ce projet, euh, qu'est-ce que ça donne. il est un peu ballotté de droite et de gauche. Euh, il n'y a pratiquement pas de débat. Euh, on n'a assisté à aucun véritable débat scientifique. D'ailleurs, ça n'a jamais existé hein, sur, ce domaine. Il n'y a pas de débat scientifique. Il y a des articles euh, dans des revues. Il y a des vidéos qui sont beaucoup de propagande. On nous met le soleil en éprouvette. Et puis, il y a quelques livres qui sont sortis. Alors, la question qu'on voudrait se poser, c'est est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'ITER et, comment ça fonctionne. Je dirais la limite, c'est le titre, c'est est-ce qu'on peut euh, envisager ITER pour les nuls, quoi, carrément. Hein. Alors effectivement, un euh, tokamak, enfin, ITER est un tokamak, c'est une machine à fusion, et les machines à fusion sont beaucoup plus compliquées que les, réacteurs à fission. Donc, euh, depuis des décennies, toute cette recherche-là est environnée d'un certain mystère, elle est protégée par sa complexité. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de briser cette complexité, d'essayer d'expliquer ça aux gens. En, essayant c'est pour ça que j'ai construit des maquettes pour, pour cela. On va faire l'essai. On va voir est-ce que vous pourrez comprendre. Mais euh, c'est quand même pas facile de pouvoir faire des mesures et de pouvoir exploiter l'énergie d'une bombe à hydrogène. Quoi. Donc à ce moment-là, les physiciens se demandent est-ce qu'on pourrait pas refaire la même chose dans un laboratoire hein. Alors, petit euh, virage vers l'astrophysique. Alors ça, c'est une maquette qui représente très schématiquement la Terre. Et la Terre, vous savez qu'elle a un champ magnétique euh, et que ça, en vert, j'ai représenté les lignes de champ magnétique. Et ces lignes de champ magnétique, elles ont une propriété, c'est qu'elles permettent de faire un piégeage d'un plasma. Ce plasma, d'où est-ce qu'il vient Il vient du Soleil. Le Soleil émet euh, des particules chargées en permanence, euh, des noyaux chargés positivement, des électrons chargés négativement, et euh, toutes ces particules déboulent sur la Terre, et c'est ce qu'on appelle le vent solaire. et le Soleil est une étoile, et euh, toutes les étoiles émettent du vent, on appelle ça le vent stellaire. voilà. Et à ce moment-là, euh, ces particules arrivent sur euh, ce champ magnétique qui d'ailleurs, dans une certaine mesure, protège la Terre. Il y a même une onde de choc qui se produit devant. On pourrait presque dire que la Terre est placée dans une soufflerie supersonique dont la source est le Soleil. Hein, très raréfié, mais c'est quand même... Et ces particules se trouvent piégées. Alors, premier concept à retenir, les particules piégées s'enroule autour des lignes de champ magnétique. Hein. Euh, donc euh, là, c'est les lignes de champ terrestre. Ces particules vont arriver, elles vont prendre des trajectoires en spirale autour de ces lignes de champ magnétique. Deuxième concept, Ici, les lignes de champ magnétique sont plus resserrées que là, donc le champ magnétique est plus important près des pôles qu'à l'extérieur. Et à ce moment-là, on a un deuxième effet qu'on appelle l'effet de miroir magnétique, c'est-à-dire que les particules, lorsqu'elles se rapprochent du pôle, elles spiralent et hop, elles repartent en marche arrière. Donc, euh, euh, deuxième idée clé, euh, les, plasmas, les particules chargées, et les plasmas sont constitués par des ensembles de particules chargées, on tend à fuir les, les régions où le champ magnétique est élevé, etc. Donc, alors, s'agissant de la Terre, eh bien, ces particules, elles sont euh, réfléchies au voisinage de la pôle magnétique et puis renvoyées à l'autre pôle, etc., etc. elles font comme ça un aller-retour comme entre deux raquettes de ping-pong. Et ce genre de choses-là, ça correspond à ce qui a été découvert par M. Van Dalen, qu'on a appelé les ceintures de Van Dalen. Alors, les ceintures de Van Dalen, je pense qu'ici, on a une image qui montre ces ceintures de Van Dalen qui sont autour de la Terre. C'est une structure à trois dimensions, bien sûr, dans laquelle se trouvent piégées un certain nombre de particules comme ceci. Alors, on a donc ici euh, une sorte d'iterre naturel, quoi, de, piégeage naturel des, particules chargées. C'est ça qui a donné aux, théoriciens et aux expérimentateurs l'idée, est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose sur Terre Alors, vous voyez donc comment ça se présente. On a un champ magnétique, et ce champ magnétique est plus intense euh, aux extrémités, donc euh, le plasma a tendance à faire une sorte d'alerteur en ping-pong. J'ai un solénoïde, Qu'est-ce que c'est qu'un solénoïde bah, C'est un cylindre avec des enroulements euh, qui crée un certain champ magnétique. Ce champ magnétique, le plasma a se concentrer près de l'axe. Donc premier effet de confinement. Et à ce moment-là, ce qu'essayent de faire les gens, en particulier à Princeton et dans de nombreux autres pays, ils se sont dit, ben, on va essayer d'enfermer le champ magnétique en faisant ce qu'on appelle une bouteille magnétique. Et bouteille magnétique, j'en ai fait ici avec euh, deux, bouteilles d'eau minérale hein, et euh, de, la corde nylon. Vous voyez donc que ici, euh, les spires se, resserrent, donc le champ magnétique devient plus intense aux deux extrémités. Et avec ça, les gens ont espéré pouvoir confiner un plasma thermonucléaire à l'intérieur. Bon, ça a malheureusement pas très bien marché, il y avait des instabilités, ça avait tendance à fuir, etc. Donc à ce moment-là, solution proposée par Andrei Sakharov, on va prendre la bouteille et on va la refermer sur elle-même. Alors si vous refermez une bouteille sur elle-même, eh bien, vous obtenez ceci. C'est-à-dire que vous obtenez un tort. Hein. Et à ce moment-là, les lignes de champ magnétique sont des cercles. Et une chose que vous constatez en regardant cette maquette, c'est que les, les, les, solénoïdes, les spires euh, de courant sont plus resserrés près de l'axe qu'à l'extérieur. Et sur les machines euh, comme les tokamaks, comme ITER, etc., c'est encore plus important parce que euh, le tor a, une gorge beaucoup plus étroite. Il y a même des, machines qui ont presque pas de gorge du tout. Donc cet effet de resserrement euh, des spires euh, à l'intérieur est très important. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, quand on, montrait la maquette terrestre, que euh, quand les lignes de champ magnétique étaient écartées, le champ était plus faible. Au contraire, quand elles se resserrent, le champ est plus fort. Bon, ben là, j'ai représenté ça ici. Vous voyez donc qu'à l'intérieur euh, du tore, les lignes de champ magnétique sont plus resserrées, alors qu'à l'extérieur, elles sont plus écartées. Et dans la mesure, justement, où les plasmas ont tendance à fuir les régions de où le champ magnétique est intense, le plasma ne va pas rester euh, au centre du tore comme on le souhaiterait. Il va avoir tendance à foutre le camp à la périphérie. Alors à ce moment-là, il y a un Américain qui s'appelle Spitzer à Princeton, qui, le premier, a eu l'idée suivante. Il s'est dit, bah, puisque justement euh, le champ magnétique a tendance à expulser euh, les particules dans ces régions-là, on va prendre un peu de tort et on va les associer en faisant une surface comme celle-là. Donc en faisant ça, ça vous permet de bien voir comment c'est fichu. Hein. Je crois qu'on voit bien ça en trois dimensions. Et ça, on appelle ça un Stellarator » qui a été construit à Princeton. Donc euh, ici, euh, les particules ont tendance à ficher le corps dans cette partie de la surface et euh, elles vont être au contraire plaquées dans la direction opposée au tour suivant. Donc c'était, donc si on prenait une image, imaginez par exemple un organisateur de courses cyclistes euh, qui décide de faire une piste cyclable comme le euh, le Veldiv et euh, il a une piste circulaire et cette piste circulaire malheureusement elle est emplie d'huile et à ce moment-là les, cyclistes ont tendance à foutre le corps à l'extérieur. Donc à ce moment-là il s'est dit j'ai qu'à faire une piste comme ça en forme de 8 ce qui fait que dans ce tour-là, ils partent à droite, et dans ce tour-là, ils partent à gauche, et dans l'ensemble, ils restent à peu près au milieu. Bon, tout ça, ça n'a pas très bien marché, et les Occidentaux étaient, très perplexes en se demandant ce qu'ils allaient faire. Hein. Et à ce moment-là, euh, l'idée est venue euh, de Russie, et euh, Sakharov, puis après Arsimovitch, ont dit, bah, il y a une solution pour que le plasma reste homogène, c'est d'avoir une sorte de cuillère pour faire tourner. <laughs> Et là, euh, euh, au début, j'ai dit que les particules avaient tendance à s'enrouler autour des lignes de champ magnétique. Ben, là, l'idée de Sakharov et d'Arsimovitch, a été de faire aller le champ magnétique en spirale, comme ça. Et à ce moment-là, on obtiendrait un plasma plus homogène. On résout ce problème de l'homogénéité à, l'intérieur de Store. Mais pour faire ça, eh bien, vous voyez qu'il est nécessaire d'avoir deux composantes pour le champ magnétique. Il y a la composante qui se trouve ici, qu'on va appeler la composante toroïdale, c'est celle qui va être créée par ces bobines-là. Hein. Et puis ici, on a une deuxième composante ici qui porte ce nom bizarre de poloïdale. n'ai jamais compris très bien d'où ça venait, mais bon, c'est cette composante du champ magnétique. Et euh, le physicien dira tout de suite, pour arriver à fabriquer un champ dans ce sens-là, il faut un courant qui se boucle à l'intérieur du plasma. Et pour arriver à faire circuler ce courant à l'intérieur du plasma, on va utiliser un système d'induction. Alors système d'induction, euh, je dirais que tous les lycéens se souviennent euh, de cette démonstration. On prend euh, une spire, et puis on prend un aimant, et quand on approche l'aimant de la spire, il y a un courant induit qui, se produit. Hein. Mais ça ne se produit que parce qu'il y a variation du champ. C'est-à-dire que lorsque j'approche l'aimant comme ça, il y a un courant induit, puis après, si j'arrête, le courant s'arrête. Donc ça ne se produira que pendant qu'il y a une variation du courant. Et à ce moment-là, les Russes disent, eh bien, on va faire ça, c'est-à-dire qu'on va mettre un solénoïde et on va faire croître le champ magnétique. Et là, je vais tout de suite passer au dessin d'ITER, parce que est plus simple que le jet. Vous voyez, euh, ici, j'avais fabriqué une maquette du jet, je pourrais effectivement vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a toute cette espèce d'architecture qui n'existe plus sur, le, sur ITER, parce qu'on n'en a pas besoin. Hein. Donc passons directement à cette machine qui est ITER, qui est comme ceci. ITER, vous voyez donc la chambre toroïdale qui se trouve là. Ici, vous avez euh, ces euh, enroulements euh, toroïdaux. En rouge, j'ai représenté le sens de passage du courant. Et ces enroulements-là, euh, ce ne sont rien d'autre que ces bobines. Ça, c'est des enroulements circulaires qui correspondent à un tokamak de section circulaire qui est hors supra, qui se trouve également à Cadarache. Mais là, on a à, des bobines qui sont différentes. Là, j'avais pas de possibilité de représenter la véritable section du Tokamak, mais j'ai représenté ces, dispositifs qui sont les, les, bobines qui créent le champ supraconducteur. Alors, au centre, eh bien, on va placer un tolénoïde comme ça, qui est également supraconducteur, et qui va être parcouru par un courant croissant. Et dans ITER, euh, l'intensité va monter jusqu'à 13 Tesla. C'est un champ très important. Alors qu'est-ce que fait le champ magnétique ben, Vous savez que quand on a un solénoïde, eh ben le champ magnétique il fait comme ça, et puis il se boucle autour. Donc il revient comme ça, et, il, a une valeur non négligeable à l'extérieur. Donc à ce moment-là, en mettant ce solénoïde au centre du système, le champ va, euh, euh, s'épanouir un peu comme les baleines d'un parapluie, hein, et, ou comme un jet d'eau, et il va redescendre, et il va, le, volume de la chambre euh, de plasma va être soumise à un champ magnétique variable. Et comme elle va être soumise à un champ magnétique variable, tout cela va créer un courant induit. Et euh, le, physicien dirait, il y a des équations qui permettent de savoir pour une valeur de champ donné, un temps donné, qu'est-ce que je vais avoir comme champ électrique. Bon ben là, euh, vous avez un champ qui va montrer à 13 Tesla, et euh, le temps euh, de cette montée va être extrêmement long, ça va faire 1000 secondes, hein, ou 500 secondes, des centaines de secondes. Ça, paraît énorme, parce que des centaines de secondes, ça fait 10 minutes. Vous imaginez un champ magnétique qui monte avec un temps de 10 minutes. On se dit, mais avec ça, je vais faire un, champ, champ électrique électromoteur, mettant les électrons en route, extrêmement faible. Effectivement, ce champ, ça fait quelques dixièmes de volts par mètre, ce qui est rien du tout. Alors comment se fait-il qu'avec un champ aussi faible, on arrive à faire circuler 15 millions d'ampères dans une chambre bah, La réponse est que à l'intérieur de cette chambre se trouve euh, euh, de l'hydrogène avec une pression, surtout une densité extrêmement faible. C'est-à-dire que lorsqu'on remplira, lorsqu'on remplit les chambres des tokamaks, eh bien, euh, on les remplit avec de l'hydrogène, ça peut être du deutérium, ça peut être deutérium-tritium, mais au départ, on a fait ça uniquement avec du deutérium. Et la pression de remplissage, c'est le 100 millième de la pression atmosphérique. C'est très très très inférieur à la pression qu'il y a dans votre tube au néon. Hein. Et vous savez que dans votre tube au néon, le courant électrique passe, parce que justement le gaz est rarifié. Si jamais vous faites un trou dans le tube et que la pression monte, le courant ne passe plus. Et pourquoi est-ce que le courant ne passe plus Mais Parce qu'il y a trop d'obstacles. Le courant électrique, c'est un, courant d'électrons. Et ces électrons, pour qu'ils circulent avec euh, une différence de potentiel donnée, il faut qu'ils aient la place. Et s'il y a trop d'obstacles, ça ne va pas. Et là, déjà, euh, la pression euh, de remplissage est faible, ce qui fait que la densité des particules est extrêmement faible, c'est très raréfié. Donc euh, on va réussir à créer avec ça un courant, et en même temps que ce courant se crée, euh, l'effet Joule va jouer. L'effet Joule, c'est quoi Eh bien, avec ce champ électrique, j'accélère mes électrons, et puis ces électrons, ils vont entrer en, interaction, en collision avec les ions, avec d'abord avec les, atomes en les ionisant, en arrachant les électrons, puis ensuite avec les ions, et ça va chauffer euh, ces ions. Et euh, ce transfert d'énergie de cette population des électrons aux ions, ça s'appelle l'effet Joule. C'est ce qui se passe dans un morceau de cuivre quand vous, vous brûlez les mains. Euh, simplement, les atomes de cuivre sont fixes. Et vous avez les électrons qui circulent et qui cognent dans ces atomes de cuivre. C'est pour ça que l'énergie est transférée euh, au cuivre et vous avez cette sensation de chaleur. Et ce qui se passe dans les bobines supraconductrices, c'est pas justement que lorsqu'on abaisse la température à une valeur proche du zéro absolu, le milieu devient supraconducteur, c'est-à-dire que les électrons circulent dans ces enroulements, en ne voyant rien, comme s'il n'y avait pas d'atomes de, de, ces enroulements. Et là, euh, il y a un phénomène, je pense quand même qu'on peut expliquer ça. Euh, au fur et à mesure que la température monte, la vitesse des électrons augmente, et euh, plus, ils sont, plus ils vont vite, moins ils interagissent avec les ions. C'est-à-dire qu'ils passent à côté et ils n'ont pas le temps de leur transmettre de l'énergie. On pourrait expliquer ça comme ça. Alors je dirais que pour ce milieu-là, euh, imaginez que vous circulez euh, sur une autoroute et vous avez des voitures, et à ce moment-là, vous appuyez sur l'accélérateur, et au fur et à mesure que vous accélérez, la taille des voitures diminue. C'est-à-dire que ça commence par des voitures normales, puis après, quand vous atteignez une vitesse très importante, vous avez des, trucs qui sont grands comme des, jouets, et puis après, c'est des points, et après, finalement, vous, circulez sur une autoroute qui devient vide. Et cette autoroute euh, de plasma est telle que pour les électrons, ils n'interagissent plus avec les ions. Donc euh, ça permet au courant d'être entretenu avec un champ extrêmement faible, mais aussi, euh, ça a aussi une conséquence, c'est que l'effet Joule devient pratiquement inexistant. Et donc avec ce système-là, on arrive à monter la température du plasma jusqu'à 20 millions de degrés. C'est ce qu'avaient fait les Russes, c'est après ce qu'ont fait les Français avec le tokamak de Fontenay-aux-Roses. Mais au-delà de 20 millions de degrés, on ne peut plus chauffer. Il faut utiliser des moyens additionnels dont vous avez déjà entendu parler, qui sont des chauffages en injectant des neutres, en utilisant des hyperfréquences, etc. etc. Et vous voyez donc que comment fonctionne le système. Vous avez euh, une mise en régime avec un champ magnétique qui est variable. Alors ça, c'est une chose que je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent. Quoi. Euh, bon, c'est vrai qu'on peut quelquefois trouver ça dans des livres, mais ça vous montre une chose, c'est que cette machine, par exemple ITER, qui est un tokamak, ces tokamak. eh bien, au départ, ils ne sont pas faits pour fonctionner en régime permanent. Et euh, on pourrait dire, mais les gens qui les utilisaient, est-ce que ça leur posait un problème Non, ça leur posait pas de problème, parce que ce système-là les limitait à des dizaines de secondes, à des centaines de secondes, et comme au départ, ils espéraient les faire marcher pendant des millièmes de secondes, ils étaient déjà contents. Donc si on leur disait, vous savez, le champ électrique va s'arrêter, ils disaient, ça m'est égal, <laughs> ça dure tellement peu de temps, et les records, c'était, j'ai réussi une milliseconde, j'ai réussi... Hein, bon, et là, à ce moment-là, euh, euh, avec le jet, on est arrivé à des secondes de confinement, mais euh, avec IT, on vise des, milliers de secondes, des dizaines de minutes. Donc à ce moment-là, euh, la question qui se pose, est-ce qu'on va se contenter de ce système donc non stationnaire, où on contente simplement de faire monter le champ électrique. Non, euh, on a déjà commencé avec Torsupra à étudier un système où on prend le relais euh, euh, de, cette, euh, de ce champ électromoteur qui crée le mouvement des électrons, on prend le relais avec des ondes. Hein. Et à ce moment-là, on a, on a un beau mot anglais qui s'appelle current drive, ça veut dire le pilotage du courant. Et à ce moment-là, on fait circuler le courant. Mais euh, comme le champ électrique est très faible, c'est un peu comme si on brossait le plasma avec un pinceau. Vous voyez, c'est trois fois rien, mais ça suffit à faire circuler ça. Mais vous vous rendez bien compte que, que ce soit pendant la phase transitoire ou que ce soit après, ce système est extrêmement instable. Bon, Là, j'espère que vous avez compris euh, comment fonctionnait euh, le tokamak au point de vue de, son démarrage. Maintenant, c'est pas fini, je crois qu'il faut vraiment expliquer ça. la, seconde fonction euh, de, ces machines, c'est leur aspect surgénérateur. Parce qu'effectivement, on vous montre à chaque fois que ça va marcher avec un mélange de deutérium et de tritium. Le deutérium, il y en a partout, il y en a plein l'eau de mer, etc. Ça pose aucun problème. Mais le tritium, on est obligé de l'acheter aux Canadiens, ça coûte très cher, il y en a quelques kilos dans le monde. Il n'est pas question de faire marcher une machine comme celle-là avec du tritium d'importation. C'est pas possible. Donc, ce tritium, d'où est-ce qu'il il vient, il faut le, faire fabriquer par la machine elle-même. Et c'est là, d'ailleurs, à ce moment-là, que les, les, difficultés commencent. Il va falloir, derrière la paroi euh, d'Iter, mettre des cellules tritigènes, c'est-à-dire des, éléments contenant du lithium, de façon à ce que les neutrons produits par la fusion, en entrant en collision avec le, lithium, ça donne une réaction lithium plus neutron, donne hélium plus tritium. Donc à ce moment-là, on aura euh, régénération en continu du tritium. Mais comme à chaque fois il faut un neutron et qu'on a une grande chance d'en perdre une grande quantité, alors il faut deux corps qui sont soit le beryllium, soit le plomb, qui vont jouer le rôle de multiplicateur de neutrons. C'est-à-dire que lorsque la fusion crée un neutron, ben, il faut euh, un corps qui fait que ça double cette quantité de neutrons, que ça augmente euh, ben, d'un facteur plus important, d'où euh, le fait de s'orienter aussi vers le beryllium. Donc, vous voyez, c'est un truc qui n'est pas simple. Alors, donc, imaginez, alors, le lithium, c'est comme le sodium, c'est un alcalin, ça, ça brûle dans l'air et ça explose dans l'eau. Hein. Il y a des vidéos sur Internet qui vous montrent ça. Euh, où est-ce qu'on peut trouver du lithium Il y a des piles au lithium, des accus, Alors à ce moment-là, on peut prendre une pile, la, la, déshabiller et sortir de là une espèce de feuille de lithium. Effectivement, je ne vous conseille pas de le faire, <laughs> parce que moi je l'ai fait, etc. Euh, eh bien, euh, quand on a cette feuille de lithium à la main, avec un briquet, on s'aperçoit que ça brûle. Et alors après, si vous voulez l'acheter dans une cuvette d'eau, euh, mettez un masque sous-marin, parce que sans ça, ça risque de vous sauter à la figure. Donc vous voyez que euh, le lithium, c'est pas de tourpeau. Et euh, les gens d'ITER diront oui, oui, oui, mais il y en a très peu, il y a juste une toute petite, toute petite cellule tritigène, bien sûr, il y en a une, mais dans une machine complète, il y en aurait 400. Et à ce moment-là, il y aurait des éléments tritigènes avec des grandes quantités de lithium. Et je peux vous dire une chose, et ça, je vais montrer l'image à l'écran parce que c'est une preuve. Euh, le CEA a étudié des cellules tritigènes refroidies à l'eau. C'est-à-dire que ça a la forme de banane, comme vous pouvez voir sur ces figures. Et là-dedans, vous avez un mélange de lithium et de plomb qui circule, qui refroidit avec des tuyaux et de l'eau. Alors si jamais il y a une fuite dans le lithium et l'eau se mélangent, et là, c'est l'incendie complet, c'est l'incendie de la centrale complète. Donc c'est la seule euh, question qu'on peut se poser quand les gens disent, mais est-ce que c'est dangereux Effectivement, là, il faudrait juste aborder rapidement cette question. Euh, les, les écologistes se sont tout de suite axés sur cette histoire de danger. Hein. Alors, par exemple, de dire, mais ITER va être construit sur une faille, il y a un problème sismique. C'est vrai que toute la région de Cadarache est construite sur une région qui a une certaine réputation de sismicité. Moi, j'habite à 20 km et à Lambesque, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit tout le village. Donc, c'est pas de la rigolade, c'est vrai. Mais on ne vous objectera qu'on a pris les précautions et que la, euh, comment dirais-je euh, l'installation expérimentale est entièrement construite sur des plots antisismiques que vous voyez d'ailleurs sur la photo qui, qui sont actuellement réalisés. Donc la sismicité, c'est pas le bon argument pour attaquer le, projet. Alors ensuite, deuxième argument, vous vous rendez compte, il y a du tritium, le tritium c'est radioactif, alors effectivement, c'est un corps qui a une demi-vie de 12,3 années, et si on le respire, si on le boit, etc., etc., ça peut se mélanger à, vos euh, organes et donner des dégâts, etc. Mais euh, l'objection, c'est de dire, dans ces, machines-là, vous avez vu tout à l'heure que la pression était très basse, ce qui fait que dans cette machine de 840 m3 euh, quand on, aura fonctionné avec du deutérium et du tritium, il y aura un gramme de tritium. Un gramme de tritium, c'est pas beaucoup. Ensuite, autour de cette chambre, il y a trois enceintes. Il y a la première paroi, puis après, il y a le cryostat, qui est l'enceinte qui permet de garder le froid, puis après, il y a le béton. Donc à ce moment-là, en Organisation vous dirait, écoutez, avant que ce tritium arrive à partir de là à là à là, euh, la fuite, c'est quand même quelque chose d'assez improbable. Donc vous voyez le danger, c'est pas là que ça se situe. Ça se situerait lorsqu'on sera à l'échelle de démo, avec ces couvertures tritigènes et avec le fait qu'un incendie pourrait créer une catastrophe genre vaisseaux quoi. C'est-à-dire que c'est plutôt l'incendie de, la couverture tritigène. Bon, alors maintenant, euh, des gens diront oui, mais on a une solution haute pour mettre le lithium, c'est de le mélanger dans une céramique, etc. C'est pas simple, quoi. Ceci étant, c'est pas le danger qui est l'argument euh, critique le plus important pour, euh, pour ITER, le danger, c'est l'échec. <laughs> Le danger, c'est que ça ne sert à rien, que ça ne marche pas. Et ça, euh, on va voir ça dans une autre partie qui sera consacrée justement à l'instabilité. Mais pour le moment, ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est d'où ça venait et comment ça marche. J'espère y avoir réussi, mais c'est pas évident. Hein. <laughs>